Γενικέ πληροφορίε για την οθόνη φάκελο εκπαίδευση. Ο φάκελο αποτελείται από 8 καρτέλε, στι οποίε ο αρχηγό θα πρέπει να κάνει συγκεκριμένε καταχωρήσει για την εκπαίδευσή του. Πάμε να δούμε την πρώτη καρτέλα που σχετίζεται με την άδεια τη εκπαίδευση. Εδώ ο αρχηγό τη εκπαίδευση βλέπει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπαίδευση που έχει αναλάβει και κάτω καθορίζει και επιλέγει το βασικό του επιτελείο, δηλαδή τον υπαρχηγό προγράμματο, τον υπαρχηγό διοικητική μέρημνα, τον υπεύθυνο γραμματεία και τον υπεύθυνο διαχείριση. Επάνω δεξιά, σημαντικό στοιχείο για τον αρχηγό είναι η κατάσταση της εκπαίδευσης. Αρχικά, όπως βλέπετε και στην οθόνη, αναγράφεται η λέξη προγραμματισμένη. Προγραμματισμένη σημαίνει ότι η εκπαίδευση έχει προγραμματιστεί και εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα και πλέον οι βαθμοφόροι μπορούν να καταχωρούν ηλεκτρονικές αιτήσει συμμετοχής. Όταν σε αυτό το εικονίδιο εμφανιστεί η έκφραση προς υποβολή, σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Η εφορία εκπαίδευση έχει επιλέξει τα ενήλικα στελέχη που θα συμμετέχουν και πλέον ο αρχηγό μπορεί να ξεκινήσει τι καταχωρήσει στο σύστημα για να ετηθεί την έγκριση λειτουργία τη εκπαίδευσή του. Όταν σε αυτό το εικονίδιο αναγράφεται η λέξη υποβολή, σημαίνει ότι ο αρχηγό τη εκπαίδευση έχει συμπληρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στι καρτέλε άδεια, εκπαίδευτέ εκπαιδευόμενοι, θέματα δραστηριότητες και προϋπολογισμός και έχει στείλει το ηλεκτρονικό αρχείο Excel που το έχει αποσταλεί από την αρχή από την εφορία εκπαίδευση με τα επιπλέον στοιχεία όπως πρόγραμμα, διαιτολόγιο, υλικά και ούτω και πλέον αιτείται προς την εφορία εκπαίδευση την έγκριση της εκπαίδευση. Στη συνέχεια, σε αυτό το εικονίδιο, η λέξη που θα αναγράφεται είναι εγκεκριμένη. Τότε σημαίνει ότι η εκπαίδευση έχει εγκριθεί από την εφορία εκπαίδευση και ο αρχηγό προχωράει προ την υλοποίησή τη. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, ο αρχηγός πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία στις καρτέλες αξιολόγηση, γενική αξιολόγηση, απολογισμός και εκπαιδευόμενη.